Amen. le salut. Hein ¡Gracias! ça synthétiser son pays au niveau économique, politique, sociologique, qui vont semer son pays qui en guerre. Le défait calcul, le Valémont a fait des bruits, le kidnapping, Valémont a à la violence dans le qui passait deux, trois premiers mois de la guerre, qui fait que la Russie, c'est les moins qui débrouillent, il y a dépassé. Mais ça montre que c'est comme si son pays en guerre. Ça veut dire qu'il nous pas qu'à jouer, la police pas qu'à jouer. Nous-mêmes, on soutient pour la police L'État doit être la police moyenne pour travailler la paix. L'État doit soutenir la police là. Et nous devons ça budget à combien de corps mettez de côté où était la police, souvent manquer effectivement, manquer moyen. Nous voulons une police qui recevra sa vérité, milliers. Nous voulons une police qui peut trouver de la donne c'est pas dit ça. Le baromètre de la proximité entre la police et la population, c'est l'attention. L'attention de la police envers à l'égard de la population et l'attention de la population à l'égard de sa police. Si police a servi de protéger, population a trouvé l'immédiat pour protéger et servir pour Et c'est aussi la transmission des informations, la communication, la confiance réciproque pour que nous capturions résulte pas pas visible. Je dis, à connais la science il y a ce qu'on appelle des stéthoscopes qui sont capables de sentir le battement de cœur à plus de mètres de distance nous avons senti que le peuple a la souffrance, et nous-mêmes, nous, nous avons dit :« dire qui ça nous a fait pour nous lever, nous sac de mort là, camper pour mener le côté pour nous soin. Je dis à zone de nos royaumes qui est trop dans pays Je dis à situation ça qui est trop. Nous devons mettre un terme à cette prise totale de la population et situation ça de fait que nous pratiquer ça. C'est pas. la journée que les gens quittent la peur, qu'on puisse créer la confiance au sein de la population. Nous devons mettre l'ordre pour que l'État de droit de à commencer pour que les 100 fois ni loi, ce n'est pas eux qui fait la loi, la cité a fait maximum. Nous le finir pour nous rappeler que police, ça, c'est police et c'est ça peuple a voulait. Une police qui est capable d'aider peuple-là jouer solution à problème li. Ces police là peuple-là a félicité. Ces police là a cherché. Une police qui a tourné yon compagnon de route pour lui. Une police qui a tourné, une police une police qui voyant, qui motivée, qui décidée. Une police qui est capable de respecter peuple ça que vous confiez, mais en même temps qu'il a pour mettre tranquillité de l'ordre dans la place libre. Mes amis, quittez police la fait travail Amis, faites et de l'endroit humain, quittez police là, fait travail Quitter police, c'est assez, Abraham, c'est assez pour lui, pour On nous marchait main dans main avec la police là. On quitte la population, mettez main dans main la police là. Pour nous marcher ensemble sur le chemin sécurité, stabilité pays nous, sur chemin Bon, lutte n'a plaidé pour le développement total capital de le pays noir. Une police qui fort pour plus la paix et respect monde. Une police qui a porté réponse à problème nous avons Nous marché dans la police nous avons pris route pour nous sortir dans sa Et avant de finir, nous connaissons l'église là pour porter l'espérance victoire, peuple à tout policier assuré. Ancien Olégondi, à mort, Omnia capable de porter la victoire jusqu'au bout.